wacali wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno guud ahaanba xaaladda dalka ukrein iyo colaadda ka holcaysa ruushka oo ka baxay jasiiradda sucbaan ee badda madow ciidamadiisiina dib ula noqday dhanka jasiiradda karemiya taasoo ka dhigan inay ruushku waayeen bagcad istaraatiiji u ah dagaalka halkaa ka holcaya iyadoo markeeda horeba ay ku adkeyd ciidamada ruushka in halkaa lagu sii hayo ukrainna waxay sheegtay inay ciidamadeedu duqeeyeen jasiiraddaasi taasoo ku kalaftay inay ciidamada ruushku ay ka baxa ku soo dhowaada barnaamijka ciidamada ruushku waxay ka baxeen jasiiradda thucbaan iyagoo u jihaystay dhanka jasiiradda karimiya waxaynu ognahay in ruushku ay hore u qabsadeen dekedaha magaalooyinka kharasoon mariobol iyo dekedihii kale ee ku yaalay xeebaha jamhuuriyadda yukrain gaar ahaan dhanka bariga iyadoo jasiiradana ciidamada ruushka ku sugnaayeen ee ay haatan ka baxeen ahmiyaddeedu ay ahayd inay ciidamada ruushku ka ilaaliyaan dekedda odesa ee badda madow oo ah dekedda keliya ee ku hadhay gacanta dowladda yukrain dekedda odesana waxay had iyo jeer haatan la kulmaysay duqayn kaga imanaysay ciidamadii ruushka ee jasiiradda fadhiyey taasoo ka dhigtay inay dekeddaasi noqoto mid u muuqata inay xidhan tahay guud ahaanteedba oo badeecadihii iyo adeegyadii kale ee ay ka bixi jiray ama ay dhoofin jirtay ukrain ay ka dhoofi kari waayeen kuwii adeegyadii kale ee ay la soo degaysayna ay u iman kari waaye wakaalad wararka oo ruushii laga leeyay waxay sheegtay inay ruushku si madax bannaan uga baxeen jasiiraddaasi taasoo ay niyad wanaag uga dan lahaayeen si halkaa looga dhoofiyo adeegyada cuntada ee uu ka mid yahay sarreenka ee ay dunida ama dalalka caalamka u baahan yihiin laakiin yukrain waxay ku adkaysatay inay ciidamadeedu duqeeyeen jasiiradda duqayntaasina ay ku kaliftay inay ciidamadii ruushka ee ku sugnaa ay ka baxaan sidaynu aragnana waa jasiirad aada u yar oo masaaxaddeeduna ay aada u kooban tahay taasoo ay adag tahay inay ciidamo fadhiya ku nabadgala telefishinka raashiya two daysna waxay u baahiyey in ciidamadoodu ay ka baxeen jasiiraddaasi iyagoo ugu talagalay inay sahdaan oo fududeeyaan sidii midhaha beeraha ee yukreyn dibadda loogu dhoofi lahaa wasaaradda gaashaandhigga ee ruushku waxay sheegtay oo ku sheegtay bayaan ay soo saartay in kubaddu ay haatan taallo garoonka taasoo taasooay tiri aan weli ka saarin oo ka gurin miinooyinka ay ku gurtay badda madow gaar ahaan agagaarka xeebaheeda waana bayaanka ay ku sheegayso ee ku sheeganayso raashiya inay iyadu bannaysay mararkii loo marayay dekedda udeesa si ay waddamada caalamku u soo doontaan qabandigii iyo marihii kale ee ay ukrain ka iibsan jira wargeyska brava ee dalka ruushka oo ka mid a warbaahinta aadka loogu xidhan yahay ayaa waxa uu sheegay in taliska ciidamada ruushka ee koonfurta waddanku in dabuu ka kacay in dab iyo qaraxyo ay ka kaceen jasiiradda thucbaan oo ruushku u yaqaano siranate taa darteedna laga soo samatabixiyey dadkii iyo ciidamadii ruushka ahaa ee ku sugna xilli jamhuuriyadda ukrainna ay ku adkaysanayso in ay ku garacday jasiiraddaasi madaafiic kala duwan taasina ay keentay inay si deg dega ah uga baxaan cadowgii ku sugnaa cadowga ay ula jeedo ciidamada ruushka waana jasiiradda thucbaan oo ahamiyaddeeda marka laga tago ay masaaxaddeedu aad u kooban tahay dhareer ahaanna waa ilaa shan boqol oo mitir oo keliya ballaceeduna waa ilaa afar boqol oo mitir iyo wax ka yar waana masaafo dhuleed dhuleedu ay adag tahay inay ciidamo ka dhigtaan saldhig ku habboon dagaalada wasaaradda gaashaandhigga ee yukrain waxay soo bandhigtay madaafiicda ay ku garaacday jasiiraddaasi iyo qaabkii loo fuliyey howlgalkii duqaynta ee halkaa ka dhacay waxaana ay sheegtay in la adeegsaday diyaaradda taroonta ee baydaqdaar t b diyaaradda oo isdul taagtay dabeetana calaamadisay halka la duqaynayo ee jasiiraddaasi ka tirsan inkastoo markeeda horaba ay jasiiradda masaaxaddeedu aada u kooban tahay xilligaas waa markii madaaficda ridada dheer ee ciidanka yukrain ku hubaysan yihiin laga soo riday xeebaha jamhuuriyaddaasi laguna duqeeyey jasiiradda taasina ay ugu dambayntii sababtay inay ciidamadii ruushka ee halkaa fadhiyay ay ka baxa ahamiyadda ay leedahay jasiiraddan yar ayaa waxay tahay inay marin u tahay dekedda udeysa inay ku taallo biyaha badda madow islamarkaana ay ku beegan tahay halkii loo marayay dekedda udeesa oo ah dekedda keliya ee ku hadhay gacanta dowladda yukrein kadib markii ay ruushku qabsadeen dekedihii kale ee yukrain lahayd ee ama ku yaalay badda madow ama baxrul asof ciidamada ruushka ee ku sugan jasiiradda karemiya ayay suuragal u tahay inay iyaguna duqeeyaan maraakiibta yukrein dekedaheeda ka imanaya iyo kuwa ku socda iyadoo masaafadda u dhexaysa labadaa jasiiradood ee thucbaan iyo jasiiradda karemiya ay tahay wax ka yar laba boqol oo kilomitir hore intii aan dagaalku bilaaban yukrein waxay u adeegsanaysay dekadaheeda mariabol berenzeneski kherson iyo weliba dekedaha kale ee aynu soo sheegnay haatanse waxaa gacanteeda ku hadhay odesa oo keliya taasoo weliba ay ciidamada ruushkuna weli isku dayayaan inay qabsadaan oo laakiin marka ay u dhowaadaanba dib looga soo celinayo istaraatiijiyad ahaana haddii ay ciidamada ruushku qabsadaan odesa waxay uga sii gudbi doonaan dhanka kale ilaa ay ka gaadhaan jamhuuriyadda yar ee moldofa jamhuuriyadda oo ah dadkeeduna uu kooban yahay jinsiyadda dadka ku noolana ay yihiin ruush kuwaasoo lagu beeray xilligii midowgii sofiyeeti markii uu midowgii sofiyeeti burburayna ay ruushku dadkoodii halkaa deganaa u yegleeleen jamhuuriyad u gaara waana jamhuuriyadda yar ee goodoonka ah ee aan lahayn wax xeeba ama degadaa waana jamhuuriyadda ay ruushkuna ku leeyihiin saldhigii ciidan Jamhuuriyadda yar ee Moldova oo dadka ku nooli ay ka yar yihiin laba boqol oo kun oo qof ayaa ruushku waxay ku tala jiraan inay u furaan marin badeed arrimahaas oo dhammina waxay inoo muujinayaan xaaladda ay haatan ku sugan tahay ukrein iyadoo midabkan burniga ah guud ahaan dhulka ee bariga iyo koonfurta waddanka ee midabkan gaarka a ah leh ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushku ciidamada ruushkana weli uma suuro gelin inay qabsadaan oo gacanta ku dhigaan dekedda awdaysa iyagoo mar kastoo ay damcaan inay weeraraan la soo jebinayo oo dib loo soo celinayo haddana ay isku dayayaan weerar labaad oo haddana dib loo soo celinayo